Привіт усім! Я хотів поговорити про таку от річ, дуже поширену у нашому суспільстві. Таку от як коли старі люди розказують, що от вони не можуть опанувати комп'ютер, інтернет і там мобільні технології. Того, що от ми народилися з цими технологіями і нам це легше. А от їм важче, бо вони цього ніколи не бачили. Я от Хотів що сказати, що це все херня, брехня і це просто галімі відмазки. До того, що давайте згадаємо, коли ми народились, що хіба були комп'ютери? Ні, їх не було. Вони появились аж ближче до 95-го року. І повірте, і навіть коли вони з'явились, ми їх очі не бачили. Ми почали їх бачити вже починаючи з 2002, 2003, з цих років ми вже почали десь мати можливість за ними посидіти. І то нам прийшлось їх так само опановувати з самого початку. Вчитися, що таке мой комп'ютер, йоб твою мать, як це не смішно звучить, де там папки, дехто навіть папку створити не міг. Ну це не важно. Все одно все лишалось, заключалось на тому, щоб пограти в ігри. Ну, пофігу. Значить, ми з ними не народились. Якщо це слухають люди постарше, то почуйте, ми не народилися з комп'ютером. Ми просто їх опанували, так само як ви мали би це зробити, бо того, що в нашому світі з'явилась нова річ, і її треба якось опанувати. Хоча би просто заради якоїсь цікавості. Людям СССРу їм же ж чогось важко опанувати комп'ютер. Я думаю, це не того, що вони з ним не народились, а того, що вони просто тупоголові ідіоти того що їм важко щось свою голову запхати ще інше, крім того, що вони вже знають. Їм так проще. У нас були, що в нас було? Тетріс, тамагочі. Все? Денді ми аж коли побачили, Денді. І той Тетріс навіть не в кожного був. Но ніяких комп'ютерів і близько не було, і близько. От давайте візьмемо період молодості наших батьків. В їхній час в кожному в кожному місті всюди були такі штуки, як токарні і фрезерні станки. Так що, вони ж з ними народились, виходить, і ніхто на них не вміє точити, нічого робити. Так просто, бо ту річ треба було опановувати, саме як теперішні комп'ютери, і мобільники, і всяку іншу таку херню похожу. Є люди, які досі не вміють банкоматом користуватись яким же ж треба бути тупим уродом, щоби не розуміти, як зняти гроші в банкоматі? Ну ладно, перший, другий раз можна когось запитатись, можна просто піддивитись, потупити, постояти, поклацати. Ну йоб твою мать, ну та ж не користуючись ним уже 2-3 роки підряд тим гоматом йобаним, не можна що, блять, навчитись нахуй спокійно гроші з нього зняти. Я не розумію, там ж все пише, сука, по-нашому, все написано. Де яка кнопка, що робить, що яку дію. Там тих дій, може, 10 штук, 10 функцій, які ти можеш там вибрати і виконати їх якось тими кнопками. Як можна їх не запам'ятати? При тому всьому, що люди користуються там тільки одною функцією. Вони тільки знімають бабки, вони пхають картку, пишуть код, знімають гроші. Деякі ще може дивляться баланс. Дві дії дехто виконує, і то не всі. Бо їм приходить смс на телефон, вони вже знають, скільки у них там грошей. Вони йдуть і ту суму знімають. І вони не можуть, блядь, запам'ятати послідовність своїх дій. Що це має робитись у тій голові? Тобто, в мене таке відчуття, що цих людей постарше, у них, знаєте, ця нейронна зв'язка в голові, у них вона якось, мабуть, через жопу вилітає, і вони не можуть оті їхні нейрони, блядь, у голові створити якусь нормальну зв'язку логічних якихось послідовностей, йдуть мати якийсь результат, і їхня свідомість зрозуміє то, що навколо них відбувається. То як це зрозуміти? Просто ці люди вони звикли, що від них вони вон, знають одне, їм так удобно, їм так привично, і вони так до кінця свого життя і тянуть оце своє буденне привичне існування. І їм нічого більше не треба. Тобто вони звикли ходити на одну і ту же роботу все життя, вони на неї ходять. Вони звикли робити одну і ту саму якусь річ вдома, вони її роблять. І нічого нового їм не треба. Скажіть, будь ласка. Ми народилися уже з телефонами на андроїдах чи iOS. Скажіть, будь ласка, вони вже були, можна було сказати Окей, Google? Ні, звісно, не можна було. А чого я можу це знати? Чого мої ровесники можуть це знати? Звісно, навіть не всі, але неважно, не кожному це треба. Ну, але це не проблема. Це не проблема вивчити. Ми ж це опанували. Я купив телефон на андроїді, я його опанував за 2-3 тижні повністю. Я вже там лончери почав качати, у мене там вже був телефон абсолютно інакший. Тобто мені не треба було дофіга часу, роки просити у свого сусіда, щоб він мені пояснив, як смс-ку відправити по 500 блядь, разів нахуй. Це ж можна вже давно поняти. Тобто ми, що ми, До чого я веду? Що поки ці люди серед нас, ось ці люди, які є у нашому суспільстві, отакі от люди, вони тормозять розвиток. І ваш, і свій загальні маси, розвиток загальної якоїсь там соціальної сфери. Воно все, вони всі тормозять розвиток, тому що вони не хочуть нічого нове знати. Їм важко, це для них як страх. Тобто я рахую, що це їхні оце розповіді про те, що ми народились з технікою, про те, що ми її знаємо з дитинства. А от вони ні, їм це важко, це все піздьош і від маски. Ці люди вони привикли розмишляти, але ну, вони не привикли думати. Вони привикли говорити, користуватись уже готовими якимись способами вирішення якихось проблем, уже кимось придуманими стандартними. Вони привикли користуватись якимись такими, знаєте, якимись стандартними фразами, словами, якимись стандартними поясненнями якихось теж вже стандартних ситуацій. Тобто нічого свого вони не звикли думати. Тобто, якщо ви бачите людей постарше, ви можете в більшості з них замітити, що вони всі похожі один на одного. Їхні фрази, вони всі похожі, їхні бачення на цей світ всі похожі. Вони говорять одні й ті самі думки про одні й ті самі речі. З різних міст люди будуть говорити одне й саме. Тобто вони не привикли в своїй голові створювати щось нове. Вони привикли тільки користуватись уже готовим, привичним для них дебільним явищем.